Hi, hallo, ich bin's Alena. Heute möchte ich mit euch ein Pflanzenthema mal wieder ansprechen und zwar, wie kriege ich Pflanzen von Erde auf Hydrokultur umgestellt? Da gab's ganz, ganz viele Fragen zu bei meiner Pflanzentour und auch immer wieder mal über mein Instagram-Profil Plants bei Alena. Ich blende es euch auch mal ein, dass ihr mir folgen könnt. Dort findet ihr auch immer so ein paar Tipps und Tricks, wie ich mit meinen Zimmerpflanzen umgehe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. So, fangen wir doch mal an. Ich war unterwegs und habe mir eine Heuer mitgenommen und eine kleine neue Calathea. Und genau, wir fangen mal damit an, dass ich mir hier eine Heuer Carry Eye geholt habe. Die besteht nur aus einem Blatt. Meistens bleiben die dann auch nur ein Blatt. Ich habe aber jetzt hier eine gefunden, mal durch Zufall, die einen etwas längeren ja, Stiel oder, oder Stumpfansatz hat und hoffe, dass sich dann da irgendwann mal ein schöner kleiner weiterer Ableger bildet und ich somit eine größere Heuer Carry Eye kriege. Also nicht nur dieses eine Blatt, ansonsten bleibt sie so. Ist ja auch ganz niedlich. Ich fange mal damit an, dass ich von dem Wurzelballen so viel wie möglich Erde entferne. Und wie ihr sehen könnt, das arme Ding ist knochentrocken. Die habe ich tatsächlich so gekauft und das war dann schon wieder Mitleid, weil das arme Ding, ne? Obwohl Heuers es ja sehr, sehr gerne sehr trocken mögen. Ist also nicht weiter dramatisch. Beim Abpellen oder Abpulen der Erde, passe ich immer auf, dass ich so wenig wie möglich von den Wurzeln einfach beschädige. Das heißt, hier ist wirklich Fingerspitzengefühl gefragt und ja, mir ist ein Fingernagel abgebrochen. Ich wollte aber jetzt extra für das Video nicht noch eine Maniküre machen. Drum mache ich das jetzt einfach so. Ich popel erstmal im trockenen Zustand bei dieser Heuer die Erde ab. Ähm, ich finde, feuchtere Erde geht besser. Allerdings wollte ich dir heuer jetzt, ja, ich habe mir gedacht, ich teste es jetzt einfach mal aus bei diesem Video. Mal gucken, wie es ist mit Rotz trockener Erde, äh, fand ich sogar ein bisschen schwieriger. Wenn ihr dann weiter geht an euer Waschbecken, um die Erde jetzt abzuwaschen von den Wurzeln. Achtet darauf, dass ihr lauwarmes Wasser nehmt, also lauwarmes Wasser, jetzt nochmal langsam. Wir wollen die Wurzeln der Pflanze weder schockfrosten mit zu kaltem Wasser, noch wollen wir sie verbrühen mit zu heißem Wasser und dann fange ich vorsichtig an, die Wurzeln wirklich abzuspülen, so viel Erde runterzunehmen wie möglich. Und wichtig ist auch gerade, ne, wenn wir nicht dann im Anschluss einen Klempner rufen wollen, dass ihr irgendwas da drin habt in eurem Waschbecken oder auch in der Badewanne oder auch in der Dusche, egal wo ihr das macht. Hauptsache, dass grobe Erde, Steinchen, also dass das alte Substrat so gut wie möglich aufgefangen wird und nicht alles in Abfluss landet, denn nur eine Pflanze in Hydrokultur umzukultivieren, heißt ja nicht, dass wir dann gleich im Anschluss noch einen Klempner bestellen wollen, weil das Rohr dicht ist. Wir waschen so gut wie möglich, also wirklich ganz langsam, ganz in Ruhe. Wir haben Zeit, es rennt uns nichts weg. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr genug Erde runterbekommen habt von den Wurzeln und euch vielleicht auch ein bisschen was von den Wurzeln abbricht, abreißt, das ist erstmal nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass ihr so viel wie möglich oder wie es euch möglich ist, an Erde runterbekommt. Erde, wo ich mir, also Pflanzen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das ausreichend ist, die stelle ich immer ganz gerne nochmal für 48 Stunden in ein Wasserglas, damit die Erde, die an den Wurzeln immer noch anhaftet oder auch direkt am Pflanzenansatz, das heißt von dem Grün der Pflanze direkt unten am Wurzelbein, dass sich das nochmal ein bisschen ja, auflösen kann und die Pflanze schon mal so in Anführungszeichen, also so empfinde ich das, 48 Stunden Zeit hat, um sich schon mal daran zu gewöhnen, dass sie jetzt äh, demnächst in Hydro stehen wird. Also nicht mehr mit Erde. Das könnt ihr natürlich auch gleich sehen. Ich nehme dann ein einfaches Marmeladenglas, was ich habe, fülle das mit lauwarmem Wasser und packe dann da einfach meine Pflanze rein und lasse das wirklich 48 Stunden erstmal so, kann danach immer wieder ja, noch mal ein bisschen im Glas rumrühren mit der Pflanze, damit sich einfach so viel Erde wie möglich eben einfach löst. Denn wenn wir zu viel Erde an den Wurzeln haben oder zu schlampig waren, riskieren wir Wurzelfäule. Und das ist nicht so toll. Also bin ich ganz ehrlich, das ist nicht so der Sinn und Zweck und dann geht euch meistens die Pflanze ein. Am besten Pflanzen direkt in Hydrokultur zu kriegen, ist auch ganz einfach. Am besten einfach mit ja ganz normalen, selbstgezogenen Trieben, die man in Wasser gezogen hat. Nächster Schritt ist dann auch schon, dass ich mein Hydrozeug, also mein Blähton, wasche. Ich habe jetzt hier Blähton von Dena, den finde ich ganz schön. Der ist 4 bis 8 Millimeter im Durchmesser, ist nicht zu grob, nicht zu fein. Aber wie ihr sehen könnt, der gehört natürlich meiner Meinung nach gewaschen. Viele lassen den über Nacht im Wasser drin liegen und waschen ihn dann. Ähm, ich mache das mit einem Küchensieb und gucke eben, wie gesagt, auch immer, dass der Auffangstöpsel in unserem Spülbecken ist. Wie gesagt, ich will mir ja nicht mein Rohr zusetzen mit irgendwelchen komischen Sachen, die da eigentlich nicht reingehören. Ich wasche das immer sehr gut durch, wie ihr sehen könnt. Hat dann auch gleichzeitig den Vorteil, dass der Blähton bereits feucht ist. Also er hat schon Feuchtigkeit aufgenommen. Noch nicht so viel, wie es dann später ist, wenn er dann permanent in Wasser steht. Aber er ist sauber. Ich kann mir sicher sein, ich habe keine komischen Dinger da drin, keine irgendwelchen anderen Sachen, die da nicht reingehören. Natürlich muss Alena zwischendrin auch immer wieder sauber machen. Ne? Wie ist es sonst so beim Putzkanal? Wo kommen wir denn dahin, wenn Alena nicht mal so schnell zwischendrin, so ein bisschen zumindest, alles ein bisschen in Ordnung hält? Und ich habe natürlich schon ein paar Pflanzen vorbereitet. In diesem Fall zwei Peperomias. Da habe ich die Erde schon abgepult. Das sind noch ganz, ganz kleine Pflanzenbabys. Und hier könnt ihr sehen, es hat sich in diesem Wasser schon wieder eine Menge gesammelt innerhalb von 48 Stunden, was dann einfach runterkam. Und wie ihr seht, ich schüttel dann einfach nochmal so ein bisschen mit Gefühl. Ne? Nicht mit Hunger und Durst an der Pflanze rumrühren, sondern mit Gefühl. Und wie ihr sehen könnt bei Peperomias, die haben sehr, sehr feine, sehr dünne Wurzeln. Also wirklich sehr filigran möchte ich es nennen. Wenn man ein Blatt mit abbricht, das passiert mir auch, das ist so. Und hier könnt ihr sehen, dass sich doch noch mal einiges gelöst hat. Auch alte Pflanzenteile sind oder Wurzelteile sind mit abgegangen. Das ist aber in Ordnung. Und ich versuche dann immer so viel wie möglich von der Erde runterzukriegen. Damit ich jetzt auch anfangen kann, schnappe ich mir meine erste Peperomia, gucke wieder, dass mein Wasser lauwarm ist und spüle noch mal jetzt nach 48 Stunden wirklich mit Gefühl, mit ganz viel Liebe. Ihr seht ja, das ist ja Wurzeln streicheln, was ich da mache und gucke, dass ich nochmal so viel wie eventuell noch dranhängende Erde einfach abbekomme. Ihr könnt die Pflanze auch eine Woche im Marmeladenglas stehen lassen, aber dann guckt, dass euch das Wasser da drin nicht kippt. Denn ähm, ja, das ne, ist halt so. Damit die Pflanze genug ja, Möglichkeit hat, einfach Nährstoffe kriegt sie ja im puren Wasser nicht mehr. Und auch wirklich wichtig, dass ihr den wie gesagt, den Pflanzansatz wirklich gut spült, denn gerade alles, was so eigentlich unter der Erde anfing mit Keimen oder auch gewachsen ist, hat meistens zwischen den Pflanzen Stängeln. wie ihr sehen könnt, ich spüle es von oben, einfach auch noch Erde und das kann wirklich, wenn ihr das dann in die Hydrokultur setzt, Wurzelfäule begünstigen oder auch heraufbeschwören und das wäre wirklich sehr schade. Ihr könnt jetzt sehen, dass da doch noch einiges abgegangen ist nach nur 48 Stunden. Wie gesagt, ihr könnt die auch eine Woche da drin stehen lassen. Das äh, tut der Pflanze jetzt nicht wirklich weh. Die lege ich dann erstmal ganz vorsichtig zur Seite. Schnappe mir dann einen kleinen Hydrokulturtopf. Ihr findet alles, was ich benutze, verlinkt in meinem Amazon-Shop im allerersten Link direkt in der Videobeschreibung. Kostet euch keinen Cent mehr. In der Rubrik äh, alles über Pflanzen habe ich Hydrokulturtöpfe verlinkt, meinen, meine Hydrokultur, also mein Blähton, den ich da jetzt direkt in den Topf reingebe, da ist alles. Also wenn du dich dafür interessierst, sogar Hydrokulturdünger, weil die brauchen einen speziellen Dünger, dann guck einfach in den allerersten Link. Ich teste dann zwischendrin immer, reicht das schon, was ich am Blähton von der Höhe drin habe oder reicht es nicht? Setz mal kurz die Pflanze rein und gucke. Und wenn es dann reicht, hole ich mir einen Löffel. Gerade bei so kleinen Babypflanzen ist es dann manchmal doch recht praktisch, wenn man das nicht mit der Hand drin rumpopeln muss, sondern dann wirklich einen Löffel hat, wo man das schön einfüllen kann. Ja, dann Pflanze reinsetzen, so ein bisschen festhalten ne? und dann füllen wir den Rest mit unserem Blähton auf, der natürlich feucht ist und das wiederholen wir dann bei allen Pflanzen. Selbiges mache ich dann, glaube ich, im Anschluss auch mit der neuen Calathea. Das habe ich euch aber nicht aufgenommen, weil ich denke mal, es ist jetzt eigentlich klar, wie man das so dann macht. Egal, ob die Erde trocken ist, wie bei der Heuer oder eben jetzt auch bei der Calathea dann etwas feuchter. So viel Erde runter wie möglich und dann wirklich gut waschen und die Wurzeln waschen und dann einfach auch gucken, wie macht sie sich, muss ich nochmal in achten, also muss ich das nochmal in Wasser stellen? Ich mache es nicht immer bei manchen Pflanzen, wo sehr viel Erde gerade an so ganz ganz feinen Wurzeln dranhängt, mache ich das immer sehr gerne. Zwischendrin auch mal den Topf so ein bisschen ja, hauen, also von der Seite, ne? damit der Blähton auch die Möglichkeit hat, eventuelle Lücken einfach zu füllen und der Wurzelballen dann auch wirklich da drin gut sitzt. Im Anschluss daran einfach dann das Objekt eurer Begierde in einen entsprechenden Topf geben. Einen Topf bitte ohne unten irgendwelche Drainagelöcher, denn Hydrokultur besteht ja daraus, dass die Pflanze in Wasser steht, sie jederzeit sich somit auch selbst versorgen kann mit Wasser. Düngen mache ich jetzt ganz am Anfang noch nicht. Das mache ich wirklich erst, wenn die Pflanze sich in der Hydrokultur akklimatisiert hat, sich neue Wurzeln gebildet haben und ich sehe, die ersten neuen Triebe kommen, die ersten neuen Blätter fangen an zu sprießen. Erst dann dünge ich wirklich mit Hydrokulturdünger. Und ja, der Topf ist jetzt ein bisschen groß. Ich habe dann einfach von einem alten Untertopf aus Plastik noch ein Stück abgeschnitten, unten reingelegt. Jetzt sitzt sie höher und dann ist das auch kein Problem mehr gewesen. Genau. Falls du noch Fragen hast zu Hydrokultur oder du dir ein Video über eine ganz bestimmte Pflanzenart wünschst, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe von Peperomias über Monstera deliciosa, über Philodendron schon einiges in Hydrokultur stehen und ich finde das wirklich eine klasse Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.